We need to reduce the speed slightly. We need to reduce the speed slightly. We need ما لازمه to reduce که کم کنیم the speed سرعت رو slightly slight یعنی با سرعت کم و اندک اندک slightly یعنی به حالت آهسته آهسته و کم کم We need to reduce the speed slightly ما لازم است که سرعت را اندک اندک کم کنیم We need to reduce the speed slightly We need to reduce the speed slightly. Aspirin should help reduce the fever. Aspirin should help reduce the fever. Aspirin یعنی آسپرین میدونید should باید help reduce کمک کنه برای کاهش the fever tab. Aspirin should help reduce the fever آسپرین باید به کاستن تب کمک کند Aspirin should help reduce the fever. Aspirin should help reduce the fever. Using that sound system sounds stupid. Using that sound system sounds stupid. Using استفاده کردن that sound system اون سیستم صدا sounds به نظر آمدن دقت بکنید که در این جمله دو تا sound داریم sound اول و در واقع عبارت sound سیستم یعنی سیستم صدا و ساوند دوم در حالت فعلی به معنی به نظر آمدن using that sound system sounds stupid stupid یعنی احمقانه using that sound system sounds stupid استفاده از آن سیستم صدا احمقانه به نظر می آید using that sound system sounds stupid using that sound system sounds stupid A sound mind in a sound body. A sound mind in a sound body. sound که یعنی صدا و سالم mind ذهن a sound mind یعنی یک ذهن سالم این در a sound body در یک بدن سالم معادلش رو در فارسی داریم دیگه درسته بلدین احتمالا عقل سالم در بدن سالم a sound mind in a sound body یک ذهن سالم در یک بدن سالم امیدواریم که بدن و ذهن شما همواره سالم و تندرست باشه بچه ها فراموش نکنید اگر میخواید خوب یاد بگیرید و اگر میخواید اعتماد به نفستون رو ببرید بالا عبارت ها و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید حتما و البته در دفترچه یادداشتتون برای مرور دوباره و تمرین دوباره و با صدای رسا اونها رو حتما تکرار کنید صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اگر اشتباهی در بیان و تلفظتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا کنید و رفع بکنید جمله و عبارتمون اینه با هم تکرار میکنیم مینویسیم و بیان میکنیم A sound mind in a sound body یک ذهن سالم در یک بدن سالم A sound mind in a sound body A sound mind in a sound body Please note my change of address. Please note my change of address. Please note لطفاً یادداشت کنید یا توجه کنید My change of address تغییر آدرس من رو آدرسش تغییر کرده حالا میگه یادداشتش کنید که حواستون باشه یا بهش توجه کنید Please note my change of address لطفاً تغییر آدرس مرا یادداشت کنید یا توجه داشته باشید Please note my change of address Please note my change of address If you see Maury, give him this note. If you see Maury, give him this note. If you see Maury, اگر شما موری رو میبینی, give him this note. بهش این یادداشت رو بدید. If you see Maury, give him this note. اگر موری را میبینی این یادداشت را به او بده. If you see Mori, give him this note. If you see Morey, give him this note. Any day of the week is fine. Any day of the week is fine. Any day of the week هر روزی از هفته is fine خوبه مثلا میخواید قرار بذارید و به طرف میگید که چه روزی اوکی چه روزی میتونی بیای و اون میگه any day of the week is fine هر روزی از هفته خوب است any day of the week is fine any day of the week is fine Do we have to pay a fine? Do we have to pay a fine? Do we have آیا ما باید یک کاری رو انجام بدیم آیا یک الزامی برای ما وجود داره to pay که پرداخت کنیم a fine یک جریمه یک قبض جریمه مثلا سرعت رفتید و شک دارید که باید جریمه بدید یا نه میپرسید Do we have to pay a fine آیا ما باید جریمه ای بپردازیم و البته اگر شما در تمرینات شرکت نکنید و انگلیسی خودتون رو ارتقا ندید برای رسیدن به اون هدفی که باید بهش برسید بدون شک از زمانتون و عمرتون جریمه خواهید داد. بچه ها این خیلی مهمه اگر واقعا هدف بزرگی در زندگیتون دارید که از رهگذر یادگیری زبان انگلیسی میگذره فراموش نکنید باید جدی تمرین کنید و خوب خودتون رو ارتقا بدید. ارتقاش همین تمرین با جملات و عبارت است که دارید با این درس ها کار میکنید. این خیلی مهمه بچه ها. جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تمرین میکنیم و همینجا یک بار برای همیشه یاد میگیریم Do we have to pay a fine? آیا ما باید جریمه ای بپردازیم؟ Do we have to pay a fine? Do we have to pay a fine? There is a parking space near the shops. There is a parking space near the shops. There is وجود داره یا هست a parking space یک فضای پارک near the shops نزدیک مغازه ها There is a parking space near the shops یک جای پارک نزدیک مغازه ها وجود دارد There's a parking space near the shops There's a parking space near the shops The house is situated near the college. The house is situated near the college. The house اون خونه is situated. Situated یعنی قرار گرفته. موقعیتش قرار گرفته. Near the college. نزدیک کالج. کالجی ثبت نام کردید حالا رفتید دنبال خونه. The house is situated near the college. خانه نزدیک کالج قرار گرفته است. The house is situated near the college. The house is situated near the college. There's no movement in the city. There is no وجود نداره نیست movement جنبش یا حرکت in the city در این شهر شهر مرده حرکتی درش وجود نداره There's no movement in the city در این شهر جنبش یا حرکتی وجود ندارد There's no movement in the city There's no movement in the city They were watching her every movement. They were watching her every movement. They were watching. آنها داشتن نگاه می کردند. گذشته استمراری. Her مال او مربوط به اوی خانم every movement هر حرکت یا هر جنبشی رو تحت نظرش داشتن ببینن چی کار میکنه They were watching her every movement آنها داشتند هر حرکت او را تماشا می کردند. They were watching her every movement. They were watching her every movement. Your life is a blank page. You write on it. Your life is a blank page. You write on it. Your life زندگی تو is a blank page blank یعنی خالی page صفحه A blank page یعنی یک صفحه خالی. Your life is a blank page. زندگی تو یک صفحه خالی است. You write on it. شما روش می نویسی. شما سرنوشت رو رقم می زنید. با تلاشتون. با حرکت به سمت پیشرفت. به سمت هدف. بچه ها اگر هدف والایی در زندگیتون دارید براش تلاش کنید. براش برنامه ریزی کنید. برنامه ریزی نکردن یکی از مشکلات اساسی خاورمیانه ای جماعته. بچه ها برنامه ریزی کنید به سمت هدفتون. Your life is a blank page. You write on it. زندگی تو یک صفحه خالی است. تو روی آن می نویسی. Your life is a blank page. You write on it. Your life is a blank page. You write on it. Answers are given on the opposite page. Answers are given on the opposite page. Answers پاسخها are given داده شده اند on the opposite opposite یعنی مخالف یا روبرو page صفحه the opposite page یعنی صفحه مخالف یا صفحه روبرو answers are given on the opposite page پاسخها در صفحه مخالف یا روبرو داده شده اند answers are given on the opposite page answers are given on the opposite page Please enter your username and password. Please enter your username and password. Please لطفاً enter وارد کنید یا وارد کردن your username یعنی نام کاربریتون and password و رمز عبور. Please enter your username and password. لطفاً نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید. Please enter your username and password. Please enter your username and password. Knock on the door before you enter. Knock on the door before you enter. Knock یعنی ضربه زدن. Knock on the door یعنی به در ضربه بزنید یا در بزنید. Before you enter قبل از اینکه وارد بشید. Knock on the door before you enter. قبل از اینکه وارد شوی در را بزن. Knock on the door before you enter. Knock on the door before you enter. We have done our share.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 We have done our share. We have done our share. I used to share a bedroom with my brother. I used to share a bedroom with my brother. I used to من یه کاری رو در گذشته می کردم. I used to share من قبلا شریک بودم a bedroom یک اتاق خواب رو with my brother با برادرم اما الان دیگه اون کار رو انجام نمیدم الان اتاق خوابمون رو با هم به اشتراک نگذاشتیم و با هم شریک نیستیم I used to share a bedroom with my brother من یک اتاق خواب را با برادرم شریک بودم I used to share a bedroom with my brother I used to share a bedroom with my brother. Common sense is not so common. Common sense is not so common. Common یعنی متداول و رایج. Sense یعنی حس. common sense یعنی حسی که رایجه معمولا در فارسی بهش میگیم شعور یعنی انتظار داریم طرف شعور داشته باشه پس common sense یعنی شعور is not نیست so common انقدر هم متداول اونقدری که شما انتظار دارید مردم common sense داشته باشن شعور داشته باشن is not so common انقدر متداول نیست این یه اصطلاحه یعنی انقدری که شما انتظار دارید دیگران شعور داشته باشن مثل شما با شعور باشن و مثل شما به شعور شما به اندازه شعور شما رفتار کنن اتفاق نمیافته. و متاسفانه اینجوریه common sense is not so common شعور خیلی متداول نیست common sense is not so common common sense is not so common I have a lot in common with my sister. I have a lot in common with my sister. I have a lot من خیلی دارم in common یعنی در اشتراک چیزای شبیه با هم خیلی داریم با کی with my sister با خواهرم I have a lot in common with my sister من چیزهای زیادی مشترک با خواهرم دارم I have a lot in common with my sister I have a lot in common with my sister.